कार ब्लॉग तो आज हमें जा रहा हूँ हमेशा की तरह रिवील नहीं करना चाहिए तो बने रहो वीडियो तक तो लेट्स बिगिन यहाँ पे आगे ट्रक में इतना बड़ा कुत्ता है ना कि वो कोई बंदा भी खा ले गाय देखो वो इतना बड़ा कुत्ता है यहाँ पे भाई ये तो मतलब एक बंदे को तो आसानी से लपेट सकता है डिलीशियस रेस्टोरेंट मिला है यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है जब भी मैं पहले एक बार आया था ये यहाँ का खाना हमारे को सच में ही बहुत बहुत बहुत टेस्टी लगा था तो ये ये तो हमारी एकदम मालूम जैसी जगह है ये बहुत टेस्टी होता है यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही कूल होता है जी हाँ कूल हैं भी ज़्यादा टेस्टी है तो यहाँ पे ऐसा आके ऐसा लग रहा है कि पुरानी मेमोरीज एकदम ताज़ा होगी हमने यहाँ पे खाना पीना तो कर लिया अब चलो कसौली की और अभी देखते हैं टॉय ट्रेन का ट्रैक Pero kung कर दिया चलो अगली जगह मैं बहुत ही डरा हुआ क्योंकि मैंने हाथ में पत्थर भी रखा बंदर है यहाँ बंदा देखो सामने आ रहा है और मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक तो हाथ में पत्थर रखा हुआ है और अपने हाथ पैर फुलाए हुए हैं ताकि अगर बंदर आया तो, तो बंदर को मैं किक करूँ हम फाइनली हेरिटेज मार्केट में प्रवेश करने लगे हैं शेर है पानी पानी भी हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका हूँ इसलिए ब्लॉग को एंड करने का टाइम तो आएगा ही इसलिए गाइस अगर आपको पसंद आया ये ब्लॉग और ये प्लेस तो फॉलो करो तीन नाम लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब है प्लीज़ कर दो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में तुम क्या जानो वीडियो हमारी कितनी सपोर्ट होती है इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे तब तक के लिए बाय बाय